Chris Gledhill. Chris Gledhill yw'r gweithiwr prosiect Delwedd Iach yng Ngwasanaeth Ieuenctid Conwy. Mae Chris yn dangos ymroddiad ac egni yn ei swydd, a thrwy ei waith ieuenctid a'i sgiliau cyfathrebu, ei egni a'i awydd i roi'r gwasanaeth gorau bosibl i bobl ifanc. Mae'r bobl ifanc y mae o'n gweithio efo nhw yn cael cefnogaeth i dyfu ac i ddatblygu. Mae Chris yn gweithio efo pobl ifanc sydd wedi hynysu neu wedi syrffedu, yn dawedog, yn bryderus, yn swyl, yn unig neu sydd angen llwybr i'w ddilyn. Mae wedi troi'n wirfoddolwyr sy'n gwneud eu penderfyniadau eu hunan, yn arweinwyr ymlaeth eu cyfoedion, yn ddysgwyr ac yn weithwyr. Enwebwyd Chris gan ei uwch reolwyr, sydd wedi ddisgrifio fel el patrwm i weithwyr ieuenctid ifanc ei ddilyn. Roedd y beiniad yn teimlo ei bod hi'n glir bod Chris yn dangos ymryddiad anferth i bobl ifanc y mae o'n gweithio hefo nhw. Sian Morgan Mae Sian Morgan yn gweithio i Volunteering Matters. Mae hi'n gorau chwilio prosiectau ieuenctid sy'n cael eu cynnal gan staff a gwyddfoddolwyr. Ac mae hi'n rhedeg dau brosiect ei hun. Mae Saian wedi gweithio gyda dros 2,000 o bobl ifanc ac mae hi'n datblygu prosiectau a chyfleoedd newydd i sicrhau bod gan bobl ifanc gyfleoedd da i wirfoddoli trwy'r amser. Mae Saian wedi cael effaith anferth ar eich chymuned ac mae'n helpu partneriaid i sicrhau bod eu cyfleoedd nhw ar gyfer pobl ifanc o safon uchel. Enwebwyd Saian gan eich chydweithraig sy'n ei disgrifio hi fel mentor Mi wnaeth i gyfarfod Saian am y tro cyntaf pan o'n i ddim 15 oed ac wedi ymddieithrio. Mi wnaeth Saian a'i chanog hi i wirfoddoli a'i helpu hi i ennill a chrediadau mewn gwaith ieuenctid. Roedd y beirniaid yn teimlo bod Saian wedi mynd y tu hwnt i bob gofyn i gael effaith anferth ar fywydau'r bobl ifanc a mae hi wedi gweithio gyda nhw. Suzanne Moses Mae Susan Moses wedi bod yn gweithio efo pobl ifanc yn Sir Benfro ers dwy flynedd ar hugain mewn awrywiaeth o leoliadau gan gymwys ysgolion, gymorth a chyda'r tîm ieunctid gweithredol. Mae hi'n addasu ei dill o weithio i adlewyrchu newidiadau mewn gwaith ieunctid. Mae Susan yn gweithio yn un o'r ysgolion mwyaf heriol ac mae hi wedi datblygu gwybodaeth arddechog a realistig o'r gymuned. Mae hi'n defnyddio hyn a'i chariad as yr awyr agored wrth datblygu ei gwaith yn yr ysgol. Mae rheolwr Suzanne yn dweud ei bod hi'n dda iawn am fentor fentora staff newydd a rhannu ei phrofiad o waith ieunctid mewn ysgol efo nhw. Roedd y beiniaid yn meddwl bod Suzanne wedi cael effaith enfawr ar y bobl ifanc mae hi'n gweithio efo nhw ac ar y gymuned.